说我们是代理的幕后老板，要挟我。这设计是怎么回事？最锦上添花的部分，就是在他后面进兔的。 谢我多多，今天呢，我们要来开我们的 T P A 水柱，终于到了，因为其实我都没有开过水柱，第一弹的水柱 T N T 是小月亮开的，所以这是我第一次开水柱，很开心。我们先来看一下它的合会，现在目前 T P A 第一弹是重柱，然后第二弹是盐柱，然后第三弹才是水柱。那因为它有两个版本，一个是它里面的底座是属于透明件的，那另外一个是浮世绘的版本，所以我们是买到浮世绘。然后呢，我有稍微去做一下功课，这次的 T P A。 非常的细心，因为它在里面有放一些小巧思，是跟前面第一弹跟第二弹是有共鸣的。废话不多说，开箱。p b a 的部分的话，一样有个魔鬼粘哦，先来拆开。好，然后呢，顺便跟大家闲话家常一下。上一次多多我跟大家聊天是在做半索隆的时候嘛，那今天就顺便跟大家说明一下，我想要澄清一件事情，就是我们这边有收到一些风声呢，说我们是 S C C 玩具屋代理的幕后老板，但其实有多多的潮流车。 跟尚恩，其实我们跟每一家代理都很好，就是我们喜欢的公仔自己买。但是我们并不是说我们今天是哄抬物价啊，或者是说我们是哪一间代理的老板都不是，我们就只是纯粹喜爱模型玩具这种东西。讲简单一点，我们是喜欢跟大家分享的收藏家，但是我们绝对不是说什么幕后的老板。我觉得不知道为什么会有这种风声传出来，我个人是觉得说很无聊哎，就是我们分享我们喜爱的东西给大家，那为什么要去传这些东西？那我觉得在 GK 界或者说公仔界，大家就是。 是互相和平，然后呢，一起去分享那样就好了。我这是多多我个人的想法啦。像是一些 G K 的雕像，或者说 G K 的称呼，我觉得其实大家喜欢这个东西。对于某些称呼，我觉得青菜萝卜各有所好。每个人对于某个同样的东西，怎么去定义它，怎么去称呼它，说真的，那是个人的自由。那今天我们分享的东西，那只是我们个人纯粹分享。我们并不是说今天特别专业，今天也不是说我们说的东西就是对的，更没有所谓的职业叫做评论 G K 这种职业。 所以我觉得有些东西不用太钻牛角尖，我个人的想法了。那我现在先把这些小零件拆开，然后给大家看一下。 有发现就是多多，我的头发变长了吗？你们喜欢短发的我，还是长发的多多呢？可以底下留言告诉我哦。要死我，这设计是怎么回事？我刚刚是发出猪的声音吗？ <laughs> 刚刚我刚刚那个只是呼吸，怎么会发出猪的声音？傻眼。 这个大的零件好像要先拔下来，然后再装这个哦。我跟你讲，这个零件超难装的啦。这个零件要这样子直的下去，然后后面这边插进去。因为其实 T P A 的这个零件啊，它的小零件其实算紧，但是它的一些组装的大零件，你看超级松的，轻轻一掉就掉了哎。这个磁力可能要再加强。然后它这个刀柄的部分啊，这个叫什么？刀柄？刀鞘？刀鞘才是这个吧？这个才是刀柄。你有事哦？这个是刀鞘吧？这个是刀柄，这个是刀鞘。 真的吗？真的真的。好吧，算了，反正它这个很松啊，这个一定要把它固定在手上。摄影师可以换了。净兔的面具在这里。其实大家多多去看多多的频道，你们会发现我在装零件的时候，我都会吐舌头。吐舌头。 <laughs> 我在装零件的时候，我都会吐舌头，哎，我自己都觉得好奇妙，就是有时候会样。 <laughs> OK，我们来测试一下它发光效果。对，好像蛮亮的。OK。 大家看一下这个灯，感觉怎么样？它的窗户很久没擦，的感觉。我我找不到，我到底要掉几个零件。 <laughs> 最近老板的心情不是很好。面对哦，一 <laughs> 子 我刚找这个零件找超久的，你挖过哎，它在这里，它在这个很小的地方然后插进去，然后它这边有一条钩钩，然后呢，你就刚好插在这里。但是它这个连接处，我觉得没有做的很无痕啦，就是它连接处算是蛮明显的。它整体这样看下来，我觉得还蛮不错的啦。好，那我们今天组装到这里啦，大家看一下，我特地把我们的 T P A 铜柱把它请出来，跟大家做一下比较。那今天的话呢，就是。 T P A 的部分的话呢，其实它这边都有做一个小灯笼，但是我觉得亮度可能它这个做的比较厚一点，感觉没有到那么明显。然后呢，因为它的窗户是做泛黄的效果，所以我觉得这个灯其实有开没开对我来说是一样的。这一次的水柱它是在像有点就是准备攻击的那种感觉，所以呢它的脸部表情算是有点偏凝重。我觉得这一次 T P A 最锦上添花的的部分就是在它后面净兔的面具，因为其实目前开水柱下来净兔它是水柱的好兄弟嘛，大家应该都知道，所以我觉得。 它把镜头的面具做在这边，我觉得是一个很好的效果。然后它这边有做一个楼梯，然后它上面的雪一直掉，拼命掉。材质上面吧，我觉得可以再做调整。我发现它的这个材质啊，你们看 T P A 重铸的后面的蝴蝶，T P A 重铸它的这边是做有点微透明，然后呢，紫色跟蓝色做一个渲染的感觉。那它这个的话呢，其实也是一样，有点相像啦，我觉得，只是颜色上使用的不同。而且我觉得它这次的小小诗真的是蛮贴心的啦，会让鬼面迷们觉得说，哎，这是 T P A 的用心是可以感受得到的。 不再是像是以前那种水柱比较沉闷无聊，就是比较单调一点了。我今天就是那种 GK 摔起来嘛，我觉得我今天是不知道怎么了，对 GK 都很粗鲁。我刚刚有发现说，就是水柱它的鱼枝这边呢，它有故意做一个水的这个特效，但是我觉得它的连接性并没有做到那么好，因为其实蛮像就是一块，然后粘在上面的感觉。如果可以的话，我会希望说是不是可以把原膜就是再把它延伸出来，然后呢做一种渐层渲染的效果，然后把它带到这边。 然后呢，再涂上蓝色的颜料。这是多多的拙见，可以的话，我会觉得说不要风格那么明。 然后羽织的部分的话，我觉得它这次它每一个颜色跟颜色之间并没有做的很分明，它有一些颜色是有点像是上色的时候不小心沾染到，然后呢有盖到其他颜色，就会变成说它的颜色。如果拿 T N T 来讲的话，T N T 在羽织这一块真的是我自己觉得非常棒的啦。包含逆愿，其实它在羽织上也做的很美，唯独 T P A 它在羽织上的一些像是虫柱啊、水柱啊、岩柱，其实你去看它们的羽织，每一个割线没有做的很好。T P A 两个其实都是从预购到含运。 到我们这边其实大概就是六千五到七千元。那 T P A 的部分的话呢，我们有拍四支重组的比较，大家可以去看一下，那就会知道说多多我对 T P A 的一些想法了。今天的开箱就到这里了。那如果喜欢的话呢，都可以帮我们按赞、订阅、加分享哦。拜拜。